twongeye kubasuhuza abavandimwe mu yesu kirisito ubuntu bw'imana bubakomeze tugeze mu mwanya mwiza wo gukomeza handitswe ngo aho tugiye guhera ku murongo wa cumi na kane w'igice cya cumi na gatatu turaza twiga n'igice cya cumi na kane cyose tukirangize buri muntu wese ahawe ikaze muri uno mwanya wera kandi umwuka wera akomeze gutegurira imitima yacu kwakira ijambo rye uwiteka abitubashishe ibishoboka because Jesus. dusenge data wera imana igira neza kandi imana ishobora byose urakoze cyane kubw'umwanya mwiza uduhaye kwiga ijambo ryawe turakuraritse ngo uze ubane natwe utwifashirize utuyobore mu ijambo ryawe ibyanditswe byawe byawandikishije aba ari kubitwumvisha magambo yawe mutima aba ari kuyadusobanurira ikirutaho utubashije kugendera mu byanditswe byawe byera twe kuba abumva gusa ahubwo tube n'abumvira mu izina rya yesu amen muzanire byose imitwaro yawe cumi na kane kugeza cumi n'umunani haragira hati loti amaze gutandukana na burahamu uwiteka abwira burahamu ati rambura amaso urebe uhere aho uri hano ikasikazi n'ikusi n'iburasirazuba n'iburengerazuba igihugu cyose ubonye niwe nzagiha n'urubyaro rwawe iteka ryose kandi nzagwiza urubyaro rwawe ruhwana n'umukungugu wo hasi umuntu yashobora kubara umukungugu wo hasi urubyaro rwawe narwo rwazabarika haguruka ugende unyure muri iki gihugu mu burebure bwacyo no mu bugari bwacyo kuko ari wowe nzagiha aburahamu yimura ihema rye aragenda atura ku biti byitwa imyeroni bya mamure biri i heburoni yubakirayo uwiteka igicaniro nyuma yo gutandukana na Loti aburahamu yongeye guhabwa isezerano n'imana ko azahabwa igihugu cyose bidatinze yimukira i heburoni ashinga ihema rye mu giti cy'inganzamarumbo cya mamure ahubaka igicaniro cyo gutambira uwiteka muri iyo misozi yari ifite umwuka mwiza imirima y'amatunda n'impeke urwuri rugari ruzengurutswe n'imisozi arahatura ashimishwa n'imibereho y'umukurambere iciriritse maze arekera roti imibereho y'umukurambere yaganishaga ku irimbukiro tubibona mu makumbabiri n'abahanuzi paje ya mirongo inani na gatatu aburahamu yubahaga n'amahanga yaramukikije nk'igikomangoma gikomeye inararibonye n'umuyobozi ufite ubushobozi ntiyabujije abaturanyi be kumwigiraho imibereho ye n'imico ye ugereranyije n'abasengaga ibigirwamana byari ubuhamya bwiza bwo kwizera nyakuri nk'uko umubano we n'imana utari ufite amakemwa ni nako gushyikirana n'abantu n'ubuntu yagiraga byatumye agirirwa icyizere n'abantu baramukunda kandi baramwubaha iyobokamana rye ntiryagaragaraga nk'ubutunzi bw'igiciro bwakwifuzwa kurinda no gushimisha nyiraryo gusa. Iyobokamana nyakuri ntirifatwa gutyo, kuko uwo ari umwuka unyuranye n'amahame y'ubutumwa bwiza. Iyo Kristo atuye mu mutima, ntibishoboka guhisha umucyo umuturukaho cyangwa kuwuzimya, ahubwo uwo mucyo ukomeza kwiyongera uko iminsi ihita. Igihu cy'inarijye n'icyaha kibuditse ku mutima cyeyurwa n'umucyo wa zuba ryo gukiranuka. Abantu b'Imana barayihagarariye ku isi kandi ishaka ko baba umucyo muri iyi si icuza umwijima, aho batataniye mu bihugu byose, mu mirwa mikuru, mu mijyi no mu byaro hose, bahinduka abahamya n'imiyoboro Imana imenyekanishirizamo ubushake n'ibitangaza by'ubuntu bwayo kubatizera. Ni umugambi wayo ko abakiriye agakiza bose bazayivugira ukwitanga k'umukristo ni urugero ruhanitse ab'isi bapimiraho ubutumwa bwiza ibigeragezo birimo kwihangana imigisha yakiranwa ishimwe ukwicisha bugufi ubugwaneza imbabazi n'urukundo byerekanwe uko bukeye n'uko bwije ni imuri zimurika mu mico yabo imbere y'ab'isi zerekana ko hari itandukaniro riri hagati y'umwijima ukomoka ku narijye y'umutima wa kamere nk'uko tubisoma mu bakurambere n'abahanuzi paje ya mirongo inani na gatatu umukungu mu kwizera umunyabuntu butangaje utaragiraga gushidikanya mu kumvira kandi akagira kwicisha bugufi mu mibereho ye nk'umugenzi aburahamu yari umunyabwenge mu mibanire ye n'abandi kandi akaba intwari n'umuhanga ku rugamba nubwo yari azwi nk'umwigisha w'idini rishya abahungu b'umwami batatu bategekaga ibibaya by'abamori aho yari atuye bamushatseho ubucuti ubwo bamusabaga gufatanya nabo kugira ngo bagire umutwe umwe wo kurinda umutekano kuko icyo gihugu cyari cyuzuye urugomo n'ikandamizwa bidatinze ababonye uburyo bwo gufatanya nabo tubisoma mu makurambere n'abahanuzi paje ya mirongo inani na gatatu Itangiriro igice cya cumi na kane kitugaragariza ubutwari bwa Aburahamu nyamara ntabwo ari bwo bwonyine, ahubwo kinatwereka Melikisedeki umutambyi w'Imana Isumba byose, akaba agereranya Kristo. mu itangiye cumi na kane ku murongo wa mbere kugeza ku kane haragira hati ku ngoma za amuraferi umwami w'ishinari na ariyoki umwami wa erasari na kedorawomeri umwami wa eramu na tidari umwami w'igoyimu abo bami barwanyije bera umwami w'isodomu na birusha umwami w'igomora na shinabu umwami wa adima na shemeberi umwami wa seboyimu n'umwami w'ibera niho sowari abo bose bateranira mu kibaya cya sidimu aho niho nyanja y'umunyu bamaze imyaka cumi n'ibiri bakorera kedorahomeri mu mwaka wa cumi n'itatu baramugomera hano bagaragaza uburyo bariya bami bose bari barabaye ingaruzwa muheto n'umwami kedorahomeri kandi ibyo si igitangaza kubera ko ariko byari bimeze mu bihe bya kera umwami bagakomeye abandi baramukoreraga na mu by'umwuka ni uko iyo umuntu atarakira kirisito yesu aba ari imbata y'icyaha ntabwo ashobora gukora ibyo gukiranuka ahubwo abanga kwa kundi pawulo yahamije mu baroma agashaka gukora ibyiza ariko ibibi bikamutanga imbere ntawe ukeza abami babiri kuko yakwanga umwe agakunda undi cyangwa yaguma kuri umwe agasuzugura undi ntimubasha gukorera imana n'ubutunzi buri muri matayo gatandatu makumyabiri na kane ni mutyo tureke kuba imbata za satani n'ubutunzi ahubwo tube imbata za yesu tumwiyegurire dore we arahamya ati mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho kuko ndi umugwaneza kandi noroheje umutima namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu kuko kunkorera kutaruhije n'umutwaro wanjye utaremereye biri muri matayo cumi na rimwe ku murongo makumyabiri n'icyenda kugeza mirongo itatu mu itangira cumi na kane ku murongo wa gatanu kugeza ku wa karindwi haragira hati mu mwaka wa cumi n'ine kedorawomeri n'abami bari kumwe na we baraza baneshereza abarafa muri ashitoreti karunayimu baneshereza abasuzi ihamu baneshereza n'abemi isheve kiratayimu baneshereza n'abahori ku musozi wabo seyiri barabirukana babageza muri eriparani iri hafi y'ubutayu basubirayo bagera muri Enimishapi niho Kadeshi banesha Abamaleki mu gihugu cyabo cyose n'Abamori batuye i Hasasonitamari naho ku murongo wa munani kugeza kwa cumi na kabiri harakomeza bagira bati maze hatabara umwami w'i Sodomu n'umwami w'i Gomora n'umwami wa Adima n'umwami w'i Seboyimu n'umwami w'i Bela niho Sowari bashingira urugamba mu gikombe cy'isidimu barwanya kedoromeri umwami wa elamu na tidari umwami w'igoyimu na amuraferi umwami w'ishinari na ariyoki umwami wa elasari abane barwanya abatanu kandi icyo gikombe cy'isidimu cyari cyuzuyemo imyobo irimo ibumba abami b'Isodomu n'i barahunga bagwamo abacitse ku icumu bahungira ku musozi banyaga ibintu by'Isodomu n'i Gomora n'ibyo kurya byabo byose baragenda na Loti bamufatira yo mpiri umuhungu wabo Aburahamu wari utuye Isodomu banyaga ibintu bye barigendera kedoralawomeri umwami wa elamu yari amaze imyaka cumi n'ine ateye i kanani maze ahagira ingaruzwa muheto byinshi mu bikomangoma biramugomera maze umwami wa elamu hamwe n'amahanga ane bari bifatanyije yongera kugaba igitero mu gihugu hose agira ngo abagarure mu butegetsi bwe bongera muyoboke abami batanu b'i kanani bashyize hamwe ingabo zabo bashinga ibirindiro mu kiba cy'isidimu kugira ngo barwanye icyo gitero ariko baratsindwa umugabane munini w'ingabo uricwa maze abandi bahungira ku misozi miremire abanesheje biraye mu mijyi y'icyo kibaya maze basahura ibintu byinshi ndetse batwara abantu ho iminyago kandi muri izo mbohe z'intambara hari harimo na roti n'umuryango we tubibona mu makwambere n'abantuze paje ya mirongo inani na kane mu itangiro cumi na kane ku murongo wa cumi na gatatu kugeza cumi na kane haragira hati haza umuntu umwe wacitse ku icumu abibwira aburahamu umuheburayo yari atuye ku biti byitwa imyeroni bya mamure umwamori mwene se wabo eshikori na aneri bari barasezanye na aburahamu aburahamu yumvise yuko mwene wabo yafashwe mpiri atabarana n'umutwe wigishijwe kurwana bavukiye mu rugo rwe magana atatu na cumi n'umunani barabakurikira bagera idani aburahamu yari yituriye munsi y'igiti cy'inganzamarumbo cya mamure atekanye yaje kubwirwa n'umwe mu bacitse ku icumu ibyerekeye urugamba rwabaye n'ibyago umuhungu wabo yagize maze aburahamu ariyemeza abona ko akwiriye kumutabara agisha imana inama mbere y'ibindi byose maze yitegura urugamba akoranya ingabo magana atatu na cumi n'umunani zo mu bantu be abagabo bari baratojwe kubaha imana kumukorera kandi bigishijwe no kurwana abari baragiranye nawe amasezerano yo gutabarana aribo mamure eshikori na aneri baramusanga bari kumwe n'ingabo zabo hanyuma bose bakurikira abari babateye abanyeramu n'abo bari bafatanyije bari bakambitse idani ku rugabano rwo mu majyaruguru ya kanani bari mu byishimo byo gutsinda bari bahugiye mu byo kurya no kunywa gutsinda kwa burahamu agukesha imana Ntabwo uwo mwubahamana yari akoreye igihugu umurimo ukomeye gusa, ahubwo yererekanye n'uburyo ari umugabo w'ingirakamaro. Byagaragaye ko gukiranuka atari ubugwari, kandi ko idini rya Aburahamu ryatumye agira ubutwari bwo guhagarara mu kuri no kurenganura abarengana. Igikorwa cye cy'ubutwari cyatumye yamamara mu mahanga abakikije. Nk'uko tubibona mu mwaka wa bibiri n'abahanuzi paje ya mirongo inani na kane. naho mu itangiriro cumi na kane ku murongo wa cumi na gatanu kugeza cumi na karindwi haragira hati aburamu n'abagaragu be bigabanyamo imitwe nijoro barabatera barabanesha barabirukana babageza ihoba iri ibumoso bw'i agarura iminyago yose na roti mwene wabo n'ibye n'abagore nabo n'abandi bantu atabarutse avuye gutsinda kedaromeri n'abandi bami bari kumwe na we umwami w'isodomu amusanganira mu gikombe shave nicyo gikombe cy'umwami yirinze kugira ibintu atwara ahubwo asaba ko izo mbohe zirekurwa ahabaga intambara iminyago yatwarwaga n'uwatsinze ariko aburahamu we yashoje urugamba nta mugambi wo gushaka indonke y'ibintu afite maze yanga guhemukira abari bagize ibyago, gusa yemera ko abo bari bafatanyije batwara umugani wabo ubakwiriye. Bake gusa nibo bajya kugaragaza imibereho nk'iyo Aburahamu yagize, baramutse bageragejwe nk'uko Aburahamu yageragejwe. Bake gusa nibo bajyaga kwihanganira icyo kigeragezo cyo kwibonera ubutunzi banyaze nk'ubwo cyo kwibonera ubutunzi banyaze nk'ubwo icyitegererezo aduha giciraho iteka umutima wo gushaka indonke aburahamu yarebaga gusa ubutabera no kwita ku kiremwamuntu imyitwarire ye ihamanya n'ibyanditswe ngo ujye ukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda nk'uko biri mu mubare cumi n'icyenda ku murongo wa cumi n'umunani kandi ibyo ngibyo tubisoma abakurambere n'abahanuzi paje ya mirongo inani na kane tangira cumi na kane ku murongo wa cumi n'umunani kugeza makumyabiri dusoma amagambo agira ati kandi merikisedeki umwami w'isaremu azana imitsima na vino kuko yari umutambyi w'imana isumba byose amuhesha umugisha ati aburahamu ahabwe umugisha n'imana isumba byose nyir'ijuru n'isi kandi imana isumba byose ihimbazwe yakugabije ababisha bawe nuko aburahamu amuha kimwe mu icumi cya byose merikisedeki uwo wari umwami w'isaremu n'ubutambyi Imana isumba byose, wa wundi wasanganiye Aburahamu ubwo yatabarukaga avuye gutsinda abami akamuha umugisha, ni nawe Aburahamu yahaye icya cumi cya byose. Ubwa mbere izina rye risobanurwa ngo umwami wo gukiranuka, kandi irya kabiri yitwa umwami w'i Salemu risobanurwa ngo umwami w'amahoro, nk'uko biri mu Baheburayo igice cya karindwi ku murongo wa mbere n'uwa kabiri. ntagira se, ntagira nyina, ntagira ba sekuruza, kandi ntafite itangiriro ry'iminsi cyangwa iherezo ry'ubugingo, ahubwo ubwo ashushanywa n'Umwana w'Imana, ahora ari umutambyi iteka ryose. Biri mu Baheburayo igice cya karindwi ku murongo wa gatatu. Imana ntiyigeze ibura kwisigariza umuhamya wayo ku isi. Igihe cy'umwere cy'isedeki yari ahagarariye Umwami Yesu Kirisito mu muntu Igihe kimwe Merikisedeki yari Yesu Kristo mu muntu, mu guhishura ukuri kw'ijuru n'amategeko y'Imana ahoraho iteka. Tubibona mu busobanuro bwa Bibiliya volume ya mbere paje y'igihumbi na mirongo icyenda na kabiri. Kristo niwe wavugiye muri Merikisedeki, umutambyi w'Imana isumba byose. Merikisedeki ntiyari Kristo, ahubwo yari ijwi ry'Imana ku isi, uhagarariye Data wa twese. No mu bindi bihe byabanje, Kristo yaravuze anayobora abantu be kandi yabaye umucyo w'isi. Igihe Imana atoranyaga Aburahamu nk'uhagarariye ukuri kwayo, yamuvanye mu gihugu cye atandukana na bene wabo iramweza. Yifuzaga kumurema mu ishusho yayo bwite, yifuzaga kumwigisha ikurikije umugambi wayo bwite. Nk'uko tubibona mu rwibutso rw'integuza kwa cumi n'umunani Gashyantare mu cya magana inani mirongo cyenda. Sogokuruza w'abizera Aburahamu yatanze icya cumi nk'uko tubibona mu itangira cumi na kane ku mirongo makumyabiri kandi na yakobo waje gukomokaho n'abisirayeli nawe yaragitangaga nk'uko tubibona mu itangira makumyabiri n'umunani ku mirongo makumyabiri na kabiri bw’ibyo rero icya cumi ntabwo ari icy'abisiraheli n'abarawe gusa ahubwo tubonye yuko na mbere y'uko babaho cyatangwaga nubwo hanyuma imana yakomeje kubyibutsa abisiraheli nyamara no muri iki gihe ikaba ibidusaba twese turabizi ko icya cumi ari icyera cy'uwiteka Gahunda yo gutanga icyacumi yabayeho mbere y'uko Mose abaho. Imana yasabaga abantu gutanga impano zabo kugira ngo zikoreshwe imirimo y'idini, mbere y'uko Mose ahabwa gahunda yabyo mu buryo buhamye. Yemwe ndetse biragenda bikagera no mu gihe cya Adamu. Mu rwego rwo gukurikiza ibyo Imana yabasabaga gukora, bagombaga gutura Imana amaturo mu buryo bugaragaza ko banyuzwe n'imbabazi zayo n'imigisha yabahaye. Ibi byarakomeje uko ibisekuru byagiye bikurikirana ndetse n'Aburahamu yarabikoze igihe yahaga icya cumi cy’isideki umutambyi w'Imana isumba byose. Ihame nk'iryo ryabayeho no mu gihe cya Yobu. Tubisoma mu kinyamakuru cyitwa ibimenyetso by'ibihe ku wa makumyabiri n'icyenda Mata mu cya magana inani na mirongo irindwi na gatanu. Itangiriro cumi na kane ku murongo wa makumyabiri n'umwe kugeza makumyabiri na kane haragira hati umwami sodomu abwira aburamu ati mpa abantu ibintu byijyanira aburamu asuhuza umwami w'i sodomu ati ndahirishije uwiteka kumanika ukuboko kwanjye niyo Imana isumba byose nyir'ijuru n'isi yuko ntazatwara akadodo cyangwa agashumi k'inkweto ko mu byawe kugira ngo utibwira uti ni ngewe utungishije aburahamu keretse gusa niwishyura impamba nahaye abagaragu banjye kandi uhe abo twatabaranye umugabane aneri na eshikori na mamure bo bajyane umugabane wabo ntiyari kubakundira gutekereza ko yashoje urugamba agamije kugira ibyo aronka cyangwa ngo bavuge ko ubutunzi afite ari we bukomoyeho nk’Imana bamuhaye cyangwa ineza bamugiriye imana yaramusezeraniye kumuha umugisha niyo rero ikwiriye guhabwa icyubahiro nk'uko tubibona mu makomeye n'abanuzi paje ya mirongo inani na kane dusoreje ahangaha handitswe ngo y'uyu munsi bene data dusabye imana ngo abe ariye ikomeza kudusobanurira ijambo ryayo ni mutyo dusenge uwiteka imana igira neza kandi imana idukunda urakoze cyane ijambo ryawe umaze kuduhuguza muri kano kanya tubakuraretse ngo uze ubane natwe utwifashirize utubashe gukomeza kuzirikana ibyanditswe byawe byera kandi udeho gukomeza kuba amaso n'ibihe by'imperuka udeho kunambaho no gukomeraho mu kwizera mu izina rya yesu amen